These are people from the local area who come to sell manure in nearby towns. Mnaitwa nani sita? Amon. Amon. Amon Zingwenga. Munobva kupi? Nova kwa maziwa shido gokwe north. Ko manyowa mama wana kupi? Kuna mbembesi kumba kuna danga ririko. iri muno mukwekwe ehe muno muno mukwekwe o kumusha kwenyu ndokugokwe musha kwenyu ndokugokwe asi muri kugara muno mukwekwe ndogara muno mukwekwe saka manyowa kana iri rori inoita ma mari yose kana iri rori yakadai so ukandipa 50 dollars inongova ndigonera o ehe saka aya mabhaketsi 50 ehe mari muya mabhaketi 50 Alright. matanga rini tanga nhasi kuita simanzo kutengesa mfudzi izvi mazuva oh. sitositengesa huni ho oh. Eh. kune mhaka imakutengesa mfudzi taura kuti kubhizinesi rehuni rakuita mbichana achanye kufaya madiri chaicho hazitomushana nomufudzi kuti vanhu vafide muroo mayadhi yavo okay ehe brothers they come to sell manure to make money for a livelihood